今天呢是想给大家讲一下这个怎么样采摘莴苣种。我呢是第一年种莴苣，以前呢没有种过莴苣。去年在朋友的带动下开始种莴苣，然后莴苣长得很不错。去年春天秋天的时候我种的，然后一冬天呢都可以这个劈着莴苣叶吃，然后到了嗯开春的时候呢还有这个莴苣吃。那。 因为我前一段时间外出，一段时间没回来，回来一看，哎呦，莴苣都长老了，然后都窜台出种了。那我就把这几颗莴苣呢留在那里。但是呢，这个莴苣种什么时候才能好？什么时候是好了？这个好像很很困惑，我一直没搞清楚。因为我那边呢有两颗莴苣，呃，那个种子那两颗莴苣在那很长时间了，但是那个一直。 没有种，因为我扒开那个种看看里边呢，就是说没有那个黑的小种，所以说就不知道莴苣呢怎么样收种。今天在外边突然一看，哎呦，我发现这个莴苣都开花了，你看就像那个蒲公英一样，上面前面开花了。我摘下一朵一看，哎呦，里边全是黑那个黑色的小种子，莴苣种。 所以这才意识到哦，莴苣到时候它那个种子成熟的时候，它会像那个蒲公英开花一样开了花。那个时候，那么就说明它的这个种子已经成熟了，你就可以采摘下来。那我们下面把这些莴苣种采摘一下，给大家看看。对，如果说这个种子你剥开以后，你看里边这个都是。 发白的这种颜色，就说明这个种子还没有成熟。就成熟的莴苣一种呢，都是都是这个像小黑芝麻一样，嗯，就是像小黑芝麻，嗯，一个一个的都变颜色都变黑了，那个时候就好了。像这样你剥开一看看，哎呦，都是白的，这就说明这个种子还没好。 但是你又不能说每天都去过去掰一个看看，每天都掰一个看看。说最好的办法就是现在掌握了，就是看看有开花的了。就像这个，对，只要有开始开花的了，你看，就说明这个种子成熟了。一拨开，里边你看，一拨开里边，一大包。哎呦，我发现哎乖，这个莴苣一个里边很多种子，所以说你留一颗莴苣种就能收获很多，足够用的了。你看。 你看这一个里边就得有几十个，得十几个吧？你看，对，对，就是掰开以后看看有那个小黑种了，就说明这个种子好了。如果是掰开以后里边还没还发白，那就是没好。那最对最好的办法就是看看它开花了没有，开花了就说明这个种子开始成熟了。嗯，大多数这一颗上的种子就差不多就可以收获了，然后把它晒干。 晒干收采摘收集起来就可以了。这个莴苣好像种子比较收获比较大，所以一颗足够了。你看我我刚才弄的这些都还没有摘，也就剥了几个，里边就有这么多种子。其实这些种子足够你一年用的了。 <laughs> 所以说可能留 <laughs> 留一颗留一颗种留一颗就足够了。你看，对，真的是种种子很多，嗯。 太棒了，嗯，这一堆呢都是，你就可以，实际上你找一个东西，把它这样放那儿，然后等着它干了以后，你这样摁一摁，喝撒喝撒，打吧打吧，那个就莴苣种就收集成了，就出来了。在收集莴苣种的时候，有一点困惑，不知道什么时候好。现在有了这个经验，想给大家分享一下，嗯。 好，谢谢大家收看我们的视频。我们频道有数百个关于美国生活方方面面的视频。如果你喜欢我们的视频，请订阅我们的频道，并与朋友分享。您的一点点努力，对我们帮助很大，并鼓励我们制作更多的节目。谢谢。